¿Sabías que en el año 2019 hubo 210 bloqueos de carretera con un promedio de 6 horas de paralización del transporte en general? Esto generó un costo estimado de más de 309 millones de quetzales, teniendo efectos perjudiciales para el comercio, transporte y turismo. La conflictividad social nos afecta a todos y todas, por lo que es preciso transformarla para el desarrollo del país.